भन्दाखेरि थोरै अब हामीले हाम हामीले सोसल मिडिया प्रयोग गर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज गर्ने हो कि भन्ने हाम्रो कुरा भएको थियो नि त हिजो होइन तपाईँको एउटा चाहिँ सोसल सोसल मिडिया उसले नि त्यही प्रयोग छ उसले नि त्यही प्रयोग गराएछ विभिन्न मान्छेलाई गाली गराएछ गलौज गराएछ होइन के अरे चाहिँ तपाईँको के भनेछ के गराएछ तर भोलि हामी भोलिको सेसनमा मैले पर्सनल ब्रान्डिङको विषयमा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ के हो अनि यसको भ्यालुज इथिक्स यसको चाहिँ नर्म्स के हुन्छ त पर्सनल ब्रान्डिङको विषयमा र मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ एट द सेम टाइम जस्तो मैले यही फेसबुक प्रयोग गर्छु टिकटक प्रयोग गर्छु युट्युब प्रयोग गर्छु पैसा कमाउँछु भने किन हो के अरे चाहिँ हाम्रो के अरे अक्षय सरले नकमाउने किन हाम्रो समीप सरले नकमाउने होइन के के डिफ्रेन्स हुन्छ त होइन त्यो विषयमा भोलिको हाम्रो पर्सनल ब्रान्डिङको सेसन हुन्छ वाइ किन पर्सनल ब्रान्डिङ पर्सनल ब्रान्डिङ कसरी कसरी गर्न सकिन्छ किन यसको महत्त्व छ लगायतको धेरै कुराहरू हामी भोलिको सेसन अझ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आज हाम्रो कति फोर्थ हो हाम्रो के अरे अक्षय सर आज फोर्थ थियो आज थर्ड हो कि फोर्थ हो हाम्रो Samip sir as a fourth होला फोर्थ हो सर एज अ फोर्थ हो है फोर्थै होला अलिक कामको तनावले अलिअलि बिर्सिरहेको छु आज फोर्थ ओके आज चाहिँ फोर्थै हो भोलि साँच्चै भोलि लास्ट छ र तपाईँहरूले अब एउटा कुरा के अरे समीप सर खाना खानुभयो हाम्रो समीप सरले खाना अब पकाएको छु छ नि ओके ठिक छ अब अब एकैछिनमा ल क्यानभा ट्राई गर्नुभएछ तपाईँहरूले खुसी लाग्यो अब यसलाई तपाईँहरूले के अरे चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् अनि एउटा यही अपर्च्युनिटी तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ समीप सर अक्षय सर के अपर्च्युनिटी म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु भने नि यो क्यानभालाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्दै जानुहोस् तपाईँहरू आफैले पनि अनुभव गर्नुहुन्छ यहाँबाट कति धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरू आफैले पनि फिल गर्नुहुन्छ राइट जब तपाईँहरूले ऊ के अरे चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ नि यो त मैले तपाईँहरूलाई एक्सेस दिएँ होइन तपाईँहरूलाई त एक्सेस दिएँ अब अपर्च्युनिटी दिएँ तपाईँहरूले केही गरी खानुहोस् भनेर मैले अपर्च्युनिटी दिएँ अब कोही क्यानभा युजर्स चाहिँ कोही बिजनेस छन् तपाईँहरूको साथी सर्कलमा पर्सनल ब्रान्डिङ गर्न चाहेको छन् स्टार्टअप छन् भने तपाईँहरूले क्यानभा सजेस्ट गर्नुहोस् है क्यानभा सजेस्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले नर्मल्ली यसको लाइफ टाइमको चाहिँ nine hundred ninety nine rupee nine hundred ninety nine dollar हो लाइफ टाइम तपाईँहरूले त नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन डलरको एक्सेस पाउनुभएको छ यो क्यानभाले नै तपाईँहरूलाई भन्छ होइन nine hundred ninety nine life टाइमको लागि भनेर तर तपाईँहरूले आफ्नो साथी सर्कलमा तपाईँहरूले यसलाई प्रमोट गर्नुहोस् नर्मल्ली एक हजारदेखि दुई हजार लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र त्यो गरे बापत तपाईँहरूले सेभेन्टी पर्सेन्ट कमिसन तपाईँहरू राख्नुहोस् हुन्छ seventy percent seventy percent commission तपाईँहरू राख्नुहोस् ओन्ली तपाईँहरूले थर्टी पर्सेन्ट बुझाउनु भयो भने तपाईँहरूको त्यो सर्कललाई पनि म सपोर्ट गर्नेछु हुन्छ अक्षय सर हुन्छ सर हुन्छ अभियसली हुन्छ त्यो कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा पनि म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु कसरी त्यो प्रमोट तपाईँहरूले फेसबुकतिर पोस्ट नगर्नुहोस् यो कुराहरू किनभने अझ मैले यसलाई कसरी मैले खासै यो मार्केटिङ बाहिर गर्न रुचाउँदिनँ क्या होइन बाहिर तपाईँहरूलाई पनि ए भन्छु तपाईँहरूले पर्सनल म्यासेजमा तपाईँहरूले सिम्पल कुराहरू के सेयर गरिदिनुहोस् भने हाम्रो समीप समीपजी सुनिराख्नु भएको छ नि ल इट्स फेसबुकमा पोस्ट गर्नु अब त्यति उपयुक्त पनि होइन यो किन भन्दाखेरि अब यसले अब फेसबुकमा पोस्ट गरेर आखिर हामीलाई केही यसले फाइदा दिँदैन इट्स <laughs> अब हेर्नु है अब समीप समीपजीको यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो हेर्नुहोस् क्यानभा तपाईँको आज मार्केटमा तपाईँको दुई हजार तिन हजार पाँच हजारमा मान्छेहरूले चाहिँ सेल गरिराखेको छन् बुझ्नुभयो नि अब तपाईँलाई तपाईँले त आफ्नो स्टार्टअप समीपजी तपाईँले आफ्नो स्टार्टअप गर्नका लागि के चाहिन्छ युनिट फन्ड तपाईँलाई के चाहिन्छ पैसा चाहिन्छ होइन यो क्यान क्यानभा होइन मैले अरू पनि अपर्च्युनिटिज तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै जान्छु तर जस्ट तपाईँ तपाईँहरूले क्यानभा नै मात्र तपाईँहरूले सेल्स गर्नुभयो भने डेली एउटा क्यानभा सेल्स गर्नुहोस् अथवा दुईवटा सेल्स गर्नुहोस् तपाईँको नर्मल्ली तपाईँको सेभेन हन्ड्रेडदेखि कम्तीमा पनि हजार पन्ध्र सयसम्म तपाईँहरूको कमिसन हुन्छ एउटा एकजनालाई यो क्यानभा रिफर गर्नुभयो भने एकजनालाई क्यानभा सेल गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई के भयो normally seven hundred to fourteen fifteen hundred eight फाइदा हुँदो रहेछ होइन भनिसके पछाडि क्यानभा युजर्स डेफिनेटली धेरै चाहन्छन् फेरि त्यही निचलाई तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ जो चाहिँ अब बिजनेस गरिराखेको छन् टेक्निकल्ली राम्रो छैन तिनीहरू मान्छेहरूलाई सजेस्ट गर्ने हो स्टार्टअप गर्न खोजेका छन् उनीहरूलाई सजेस्ट गर्ने हो अथवा चाहिँ ओके चाहिँ सोसल मिडियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोस्ट राम्रो राम्रो गर्न चाहन्छन् तर तपाईँको चाहिँ अप्सन पा छैन उनीहरूलाई सजेस्ट गर्ने हो गर्दाखेरि यो तपाईँको नर्मल्ली बजारमा के गर्छन् भन्दाखेरि बुस्ट गरेर पनि यो क्यानभास सेल गरिरहेछन् दुई हजार चार हजार त्यसरी सेल गरिराखेका छन् तपाईँहरूले आफ्नो साथी सर्कल अथवा चाहिँ भनौँ न ग्रुप्सहरूबाट पनि यो क्यानभास सेल गरेर नर्मली समेत स्पेसियल्ली मैले तपाईँलाई फोकस्ड गरेँ तपाईँहरूले तपाईँले यो गर्नु मात्र भयो भने पनि एभरेजमा एकजना क्लाइन्टलाई तपाईँले क्यानभा रिसेल गर्नुभयो भने मन्थली तपाईँको कति हुँदो रहेछ सात सय मात्र डेली कमाउनु भयो भने पनि एटलिस्ट फिफ्टिन थाउजन्डदेखि ट्वेन्टी थाउजन्डको बिचको चाहिँ अमाउन्ट हो जस्ट तपाईँले यो अपर्च्युनिटी तपाईँले हामीले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी देख्नुपर्छ है सो त्यो कारणले गर्दा यो अप्सन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दिएँ हुन्छ समीप सर क्यानभाको चाहिँ प्रिमियम प्रिमियम प्याकेज सेल गर्यो भने चाहिँ प्रिमियम होइन प्रिमियम क्यानभा प्रो प्रिमियम त के अरे तपाईँको केही केही कुराहरू फ्री पनि छ तपाईँहरूले कसरी यसलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई म्यासेजमा पनि यो पठाइदिन्छु हुन्छ म तपाईँ यो कसरी गर्ने रेफर कसरी गर्ने यसको बारेमा अलिकति डिटेल हामीलाई यो पुरै आइडिया दिनुहोस् अनि त्यो अनुसार हामीले नि अरूलाई गर्दाखेरि सजिलो होस् सिम्पल छ धेरै कम्प्लेक्स होइन होइन यहाँ मैले के भनेको छु आफ्नो सामाजिक सञ्जाल Facebook TikTok YouTube Instagram TikTok Pinterest LinkedIn Twitter dot dot डटमा राम्रो graphics design short videos reels होइन पोस्ट गर्न मन छ तर केही टेक्निकल ज्ञान छैन अथवा चाहिँ यो यसको ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस पनि भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो किसिमको कुराहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ तर तपाईँहरूलाई टेक्निकल ज्ञान छैन अब चाहिँ नो टेन्सन नो चिन्ता भनेर एउटा चाहिँ सिम्पल कुरा या भनेर होइन सो हजुर अब can W W W dot Canva dot com हर कोहीले प्रयोग गर्न सक्ने अझ त्यस त्यसमा पनि क्यानभा प्रो भए त एउटा प्रोफेसनल डिजाइनर एडिटर भन्दा कम नदेखिने Canva Pro eight thousand plus social media design and short video templates तपाईँको eight hundred plus wide templates for business and social media presentation templates video templates Instagram हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि सबै त्यो टेम्प्लेट्सहरू यसमा हुने भयो र मोड फिचर्सहरू यो कुराहरू हुन्छ होइन यो कुरालाई जस्ट लिएर तपाईँहरूले मजाले चाहिँ बाहिर पर्सनल्ली uh, तपाईँहरूले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन र तपाईँहरूले यु क्यान मेक मनी है तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको के अरे साथी सर्कलले नै तपाईँको चाहिँ तपाईँको साथी सर्कललाई एबिसिडीले बेचिराखेको हुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूले तपाईँको साथी सर्कल पक्कै पनि कोही कोही न कसैलाई यो तपाईँको सफ्टवेयर कोही मान्छेले बेचिराखेको हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँको लिने कि नलिने होइन भन्ने कुरा हो होइन सो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँहरू लिनुहोस् भन्छु म चाहिँ हुन्छ ओके सो आजको सेसन हामी अलिकति बिजनेस मल्टिभर्सिटीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ भने कसो होला सर यो एउटा कुरा अस्तिदेखि मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ अब छुटिरहेको छ त्यो फेसबुक एड्स कसरी डाउन गर्ने भन्ने के ए ओके त्यसलाई त्यसलाई म के अरे भनेपछि भोलिको सेसन कस्तो हुन्छ नभए भोलिको सेसनमा त्यो गरौँ न त हुन्छ ओके सो आजको सेसन चाहिँ हामी उसो भए बिजनेस मल्टिभर्सिटीको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्मको विषयमा आज कुरा गरौँ न त हुन्छ हुन्छ सर ओके सो के छ त भन्दाखेरि बिजनेस मल्टिभर्सिटी चाहिँ एउटा तपाईँको प्लाटफर्म हो होइन तपाईँको जसरी चाहिँ तपाईँको युट्युब एउटा प्लेटफर्म भने जस्तै बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कम चाहिँ एउटा साझा पब्लिक प्लाटफर्म हो है र यसको धेरै कुराहरू छ होइन र यसको थोरै मैले तपाईँको स्टोरी म तपाईँहरूलाई यो प्लेटफर्म हामीले कसरी क्रिएट गऱ्यौँ भन्ने विषयमा थोरै म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु मेरो मैले मैले तपाईँको विशेष गरेर दुई हजार अठारबाट मैले आफ्नो करियर भनेको चाहिँ तपाईँको बाहिरको प्रोग्राम बाहिरको तपाईँको युएस बेस कम्पनीबाट चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको मैले तपाईँहरूलाई भने पनि होला र युएस बेस कम्पनी स्टिल पनि त्यो कम्पनीमा पनि मैले काम गरिराखेको छु र मैले एफिलिएट बिजनेसबाट चाहिँ विशेष गरेर मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको है एफिलिएट बिजनेसबाट चाहिँ मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेँ र फर्दर बढ्ने क्रममा तपाईँको two thousand eighteen nineteen eighteen nineteen twenty यो तपाईँको एटिन नाइन्टिन र ट्वेन्टीको बिचमा मैले I was making so good amount of money है मैले एकदमै तपाईँको चाहिँ राम्रो नर्मल्ली एभरेजमा तपाईँको दुई लाख तिन लाख डेढ लाख भइरहेको थियो मेरो त्यो समयमा त्यो त्यो फेजमा चाहिँ नर्मल्ली पनि त्यो लेभलको अर्निङ भइसके पछाडि जब टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा कोभिड हिट भयो राइट तपाईँको चाहिँ कोभिड लाग्यो कोभिड लागिसके पछाडिको कस्तो सिनारियो भयो भन्दाखेरि त्यो सिनारियो चाहिँ यस्तो भयो कि सबै धेरैजनाले आफ्नो चाहिँ जब जब लुज गर्न पुग्यो त्यो त्यो समयमा जब कोभिड लागिसके पछाडि त्यस पछाडि त्यस पछाडि तपाईँको ट्वेन्टी जब त्यो बढ्दै गयो तपाईँको धेरै बिजनेस हाउसेसहरू पनि के भयो त ठप्प हुन थाल्यो रोकिन थाल्यो कसैले जब लुज गर्न थाले कसैले बिजनेस लुज गर्न थाले सो मलाई चाहिँ पर्सनल्ली के फिल भयो भने है म तपाईँहरूलाई भन्छु पर्सनल्ली के फिल भयो भने म चाहिँ यही इन्टरनेट सेक्टरमा बसेको छु राम्रो मेरो त अनलाइन नै काम थियो अनलाइन राम्रो पनि अर्निङ पनि भइराखेको छ यो अपर्च्युनिटी आई थिङ्क यो इन्टरनेट अपर्च्युनिटी मेरो लागि मात्र होइन यो धेरैले गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी हो र धेरैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई फिल भयो र त्यही कुरा मैले आफ्नो जब टिमसँग राखिसके पछाडि लेट्स क्रिएट एउटा यस्तो पब्लिक प्लेटफर्म बनाऊ एउटा पब्लिक प्लेटफर्म बनाऊ होइन जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक मान्छेहरू आएर पार्टनरसिप गर्न सकुन् होइन हामीले यस्तो एउटा प्लेटफर्म बनाऊ जहाँ मान्छेले डिफ्रेन्ट स्किल सेट्सहरू सिक्न सकुन् होइन चाहे त्यो affiliate business online marketing Facebook ads तपाईँको चाहिँ युट्युब बिजनेस तपाईँको ब्लग एडसेन्स तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ dropshipping, e commerce business web design मे मेकिङ सोसल मिडिया ह्यान्डलिङ यो किसिमको चाहिँ एउटा स्किल्स पनि सिक्न सकुन् त्यो प्ला त्यो प्लेटफर्ममा सिक्न पनि सकुन् त्यो सँगसँगै आफूलाई ग्रोम हुन सकुन् होइन कोही मान्छेसँग आफ्नो सिप छ भने त्यसलाई पनि त्यहीँभित्र लन्च गरेर मार्केटमा एक्सप्लोर गर्न सकुन् होइन आफ्नो स्किल्सलाई पनि मार्केटमा एक्सप्लोर गर्न सकुन् त्यहीँबाट पनि सिकुन् र यो अपर्च्युनिटी धेरैभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ पाउन् भनेर चाहिँ हामीले बिजनेस मल्टिभर्सिटीको चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरेको हौँ है सो बिजनेस मल्टिभर्सिटी चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भएको चाहिँ एउटा प्लाटफर्म हो र यो हामी सबैको चाहिँ एउटा के हो त साझा प्लाटफर्म हो जस्तो म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु business multiversity dot com is a tech based company from Pokhara helping people to develop यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि helping people to develop new skills होइन अर्गनाइज दियर बिजनेस तपाईँको चाहिँ organizing business and events training business मल्टिभर्सिटीले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बिजनेस ट्रेनिङहरू इन्भेस्टिङसँग ट्रेन रिलेट ट्रेनिङहरू डिजिटल्ली र फिजिकल्ली दुवै अर्गनाइज गर्ने काम चाहिँ गर्छ र तपाईँको विशेष गरेर हाम्रो इयरमा एभ्री इयर वान टाइम हामीले इभेन्ट गर्छौँ त्यो पोखरामा हुन्छ त्यो तपाईँहरू भोलि हाम्रो के अरे चाहिँ फर्दर पार्टनरसिप गरेर जस्तो हाम्रो के अरे अक्षेसर बढ्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ आ आउन सक्नुहुन्छ इभेन्टको लागि मजाले तपाईँले इभेन्टको लागि स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई फेरि तपाईँले बिजनेस पार्टनरसिप लिइसके पछाडि आफ्नो ठाउँमा पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जब यो मल्टिभर्सिटीको हर कुराहरू तपाईँले अब पार्टनरसिप गरिसके पछाडि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ समीप त यहीँ हुनुहुन्छ होइन समीप यु क्यान कम तपाईँको चाहिँ मल्टिभर्सिटीको इभेन्ट हाम्रो विशेष गरेर एभ्री इयरको मा पुसको लास्ट माघको एक गते पुसको लास्ट माघको एक गते दुई दुई दिनको हामी सेमिनार गर्छौँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ स्पेसियल तपाईँको चाहिँ गेस्ट पनि आएको हुन्छ स्पिकर पनि आएको हुन्छ किनोट स्पिकर पनि आएको हुन्छ सो यो तपाईँहरूले पनि एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ इभेन्ट्सको लागि फर्दर फेरि पार्टनरसिप बिजनेस गरेर तपाईँहरू फर्दर बढ्नुभयो भने फेरि छुट्टै तपाईँहरूले आफ्नै चाहिँ अपर्च्युनिटी यो पब्लिक प्लेटफर्ममा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है यो पब्लिक प्लेटफर्ममा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मोर डिटेल्स त अब तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु तपाईँहरूले आफैले पनि हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा र तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर एक्स तपाईँको चाहिँ organizing business investing training physically and digitally with experience experts हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने मल्टिभर्सिटीको अब्जेक्टिभ्समा यो आउँछ हामीले कुनै पनि कुरा सिक्ने हो भने एक्सपर्टबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो क्या जस्तो तपाईँहरूले भोलि फरेक्स ट्रेडिङ क्रिप्टोसँग ब्लकचेनसँग रिलेट तपाईँले ट्रेनिङ सिक् सिक्न चाहनुभयो भने एटलिस्ट पनि त्यो इन्डस्ट्रीको फाइभ सेभेन एट इयर्स काम गरिसकेको मान्छेले तपाईँलाई बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा ट्रेनिङ दिन्छ होइन सो हाम्रो चाहना के हो त हामीले कुनै पनि कुरा सिक्यौँ भने एक्सपर्ट्सबाट सिक्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो हाम्रो चाहिँ भनौँ न तपाईँको कति कति आजभोलि कतिपय फेक गुरुजहरू पनि मार्केटमा छन् होइन तपाईँको चाहिँ आफैले डिजिटल मार्केटिङ गरेर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको कुरा प्रमोट गर्छन् आफैले तपाईँको चाहिँ भनौँ न आफैले चाहिँ फेसबुक एड्स तपाईँको चाहिँ भिडियो एड्स होइन यो कुराहरू क्रिएट गराएको छैन तर यो कुराहरू सिकाउने जमर्को गर्छन् होइन तर हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भने एटलिस्ट पनि एटलिस्ट पनि थ्री फाइभ टेन इयर्ससम्मको एक्स जो चाहिँ काम गरिसकेको अलरेडी छ त्यो एक्सपर्ट्सहरूबाट चाहिँ ट्रेन गराउनु चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य छ जसलाई हामी के भन्छौँ त एक्सपर्ट्सहरूको एउटा चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूबाट चाहिँ काम गर्ने र जब हामी एक्सपर्ट्सबाट काम गर्छौँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ राम्रो हुन्छ क्या जस्तो कुनै कुनै मान्छे अक्षय सर लेट सपोज भनौँ न तपाईँको चाहिँ भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरमा जस्तो तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ तपाईँको बेसिक त्यो थ्योरिटिकल कुरा मात्र जानेको मान्छेले चाहिँ तपाईँ भट भट भट भट बन्यो भने त्यो तपाईँ तपाईँलाई त्यो राम्रो लाग्छ लाग्दैन नि त लाग्दैन सुन्न पनि अलिकति मन लाग्दैन क्या अब एक्सपर्टले भनेको पुरै मान्छेको माइन्ड पुरै ओरिएन्टेड हुन्छ नि त सो त्यो कारणले गर्दा हो लाग्दैन नि त सो आजभोलिको समयमा थ्योरिटिकल घोकेर मान्छेले सिकाउने चलन पनि छ होइन थ्योरिटिकल कुरा घोकेर आफैले नगरिकन होइन अरूले बोलाएको कुरा सुनेर त्यसलाई घोकेर फेरि तपाईँको युट्युबमै कतिले हालिरहन्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हुँदैन सो हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि अलरेडी गरेको मान्छे एक्सपर्ट मान्छे प्र्याक्टिकल होस् सो त्यो किसिमको हामी मान्छे के अरे चाहिँ ट्रेनर चाहन्छौँ एक्सपर्ट चाहन्छौँ सो त्यही कुरा चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीले गर्ने काम गर्छ र तपाईँको चाहिँ with experience expert all over the world business multiversity also guiding business new startups होइन बिजनेसको कन्सेप्टहरू पनि सिकाउने काम गर्छ प्लस नयाँ स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने डिजिटलले होइन भोलि तपाईँको चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङको विषयमा हामी सिक्छौँ अलिकति ब्रान्डिङ अब यो विषयमा धेरै तपाईँको हामीले सेसन गर्न सक्छौँ तर भोलि केही सेसन हामी लिन्छौँ यो विषयमा सो आफूले गरेको छ भने आफूले कसरी चाहिँ डिजिटल्ली तपाईँको चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने र मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप भने फेरि अल ओभर वर्ल्डबाट जसले पनि लिन सक्छ है किन भन्दाखेरि यो त अनलाइन बेस्ड बेस्ट पार्टनरसिप हो नि त डिजिटल पार्टनरसिप हो नि हाम्रो जस्तो तपाईँको युएसएबाट गर्ने पनि हुनुहुन्छ तपाईँको कतारबाट गर्ने हुनुहुन्छ तपाईँको दुबईबाट गर्ने हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ भियतनामबाट गर्ने हुनुहुन्छ है सो यो तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा काम गर्न सक्ने एउटा वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ पार्टनरसिप लिएर एउटा भनौँ न साथी भनौँ न होइन कोही मान्छे आफ्नो लाइफमा आफ्नो लाइफमा कहीँ चुकेको छ के गर्ने भनेर उसको स्पेसिफिक क्लियर गोल छैन भने उसले मल्टिभर्सिटीलाई पार्टनर गरेर ऊ बढ्न सक्छ क्या आफ्नो लाइफलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छ क्या सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीको जुन पब्लिक प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले दिन खोजिराखेका छौँ र यो मल्टिभर्सिटी नै किन राखेको त भन्दाखेरि मल्टि हाम्रो अबको एडुकेसन सेक् सेक्टर चाहिँ मल्टिभर्सिटी कन्सेप्टमा जाँदैछ र मल्टिभर्सिटीको छुट्टै यसको मिनिङ छ हामी यो विषयमा पनि बिस्तारै कुरा गरौँला हाम्रो स्लोगन के छ भन्दाखेरि your biz your business partner any time anywhere तपाईँ जहाँ हुनुहोस् जे जु जुन समयमा हुनुहोस् तर तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्लोगन र अर्को हाम्रो छ हामीले बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा कोही पार्टनर आइसके पछाडि सिङ्गल इन्कम स्ट्रिममा डिपेन्ड नहोस् मल्टिपल इन्कम स्ट्रिम क्रिएट गर्नु गर्न सकुन् भन्ने हो जस्तो मैले आज तपाईँहरूलाई भने नि त एउटा क्यानभा क्यानभा प्रो सेल गरेर मात्र पनि त अर्निङ गर्न सकिँदो रहेछ एउटा सानो कुरा क्या होइन भोलि तपाईँको चाहिँ गुगल एडसेन्समा जान के अरे तपाईँको चाहिँ युट्युब एडसेन्समा जान सकियो भने एफिलिएट मार्केटिङ गर्न गरियो भने तपाईँको चाहिँ फरेक्स ट्रेड र यो तपाईँको ब्लक चेनसँग रिलेट काम गरियो भने तपाईँको चाहिँ भोलि तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गरेर काम गरियो भने भोलि तपाईँको चाहिँ एज आफै इन्स्ट्रक्टर भएर बिजनेस मल्टिभर्सिटीबाट आफ्नो प्रोग्रामहरू लन्च गर्यो भने तपाईँको multiple income stream opportunity multiple income गर्ने अपर्च्युनिटी त्यहाँ मिल्छ सो द्याट हामीले अर्को के हाम्रो मेन अर्को मुद्दा मेन फोकस केमा पनि छ भन्दाखेरि सिङ्गल हामीसँग पार्टनरसिप गरेको मान्छे सिङ्गल इन्कम स्ट्रिममा डिपेन्ड नहोस् मल्टिपल इन्कम स्ट्रिमबाट ऊ बढ्न सकुन् भने र हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ सिम्पल छ सिम्पल छ तपाईँको चाहिँ म मैले के फिल गरेँ भने नि है तपाईँले पनि फिल गर्नुभएको छ होला हाम्रो अक्षर सर मैले के फिल गरेको छु र मैले के सिकाउँछु जहिले पनि भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे सक्सेस हुनका लागि होइन हामीले चाहिँ जहिले पनि सक्सेसको कुरा गर्छौँ नि त होइन सक्सेस एउटा मान्छे हुनका लागि तिनवटा स्टेप्स उसले चाल्नुपर्छ भन्छु कि म चाहिँ जहिले पनि सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन लिने काम गर्नु पऱ्यो होइन इन्फर्मेसन लिने काम गर्नु इन्फर्मेसन यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि नलेज पनि भनेर भन्छ होइन नलेज पनि भने information knowledge plus skills plus तपाईँको चाहिँ decision or decision slash action यो कुरा जो मान्छेले गर्छ नि त्यो मान्छेले मात्र सक सक्सेस एचिभ गर्छ भन्छु कि म जहिले पनि यो कुरा जस्तो इन्फर्मेसन नलेज भनेको के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामी कलेज जान्छौँ युनिभर्सिटी जान्छौँ स्कुल जान्छौँ त्यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ त सर इन्फर्मेसन पाउँछौँ नि होइन इन्फर्मेसन नलेज पाउँछ तर कुनै फेरि त्यो ग्रेजुएट भइसके पछाडि तपाईँको तपाईँले अनुभव पनि गर्नु होला ब्याङ्किङ सेक्टरमै लाग्नु पर्यो भने इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ हो कि नै सो जब म बरु तपाईँको नपढेको मान्छेले पनि स्किल्स भएको मान्छेले लाखौँ कमाछन् के सर होइन तपाईँको नपढेको मान्छेले पनि बिकज किन त भन्दाखेरि अझ यो इन्फर्मेसन नलेज चाहिन्छ त्यो राम्रो कुरा हो त्योभन्दा पनि पावरफुल कुरा चाहिँ के रहेछ भने स्किल्स रहेछ समीपजी तपाईँले होइन समीप सर सुनिराख्नुहोस् यो तपाईँको अबको लाइफ भनेको स्किल्स डेभलप गर्ने पार्ट हो होइन यो तपाईँ तपाईँ आफ्नो साथी सर्कलमा पनि तपाईँ चलाक हुन चाहिँ जरुरी छ किनभने यो अबको टाइम भनेको तपाईँको स्किल्स डेभलप गर्ने एक्वायर गर्ने टाइम हो सो हामी चाहिँ बढी बढी केलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्दाखेरि स्किल्स कोही मान्छेले यहाँ आएर एडिटिङ गरोस् ग्राफिक डिजाइन सिकोस् तपाईँको चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङ गरोस् तपाईँको चाहिँ पेड एडभर्टाइजिङ गरोस् तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गरोस् चाहे उसले चाहिँ इकमर्स बिजनेस गरोस् वेबसाइट डेभलप गरोस् होइन तपाईँको चाहिँ उसले ब्लग आर्टिकलहरू लेखोस् एज अ कन्टेन्ट मार्केटर काम गरोस् जब त्यो स्किल्स अहिले हामीले सफ्ट स्किल्स मात्र फोकस गरिरहन्छौँ अबको हाम्रो अपकमिङ डेजमा चाहिँ अलिकति हार्ड स्किल्सहरू जस्तै यो मोबाइल रिपेयरिङहरू ल्यापटप रिपेयरिङहरूको पनि हामीले फोकस गरेर ट्रेनिङहरू बनाउने क्रममा छौँ सो यो स्किल्स जसले चाहिँ इन्फर्मेसन पनि लिन्छ न इन्फर्मेसन नलेज प्लस स्किल्स पनि लिन्छ र तेस्रो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेले स्किल्स भएर मात्र पनि काम रहेनछ एक्सनमा जानुपर्ने रहेछ डिसिजन लिन सक्नुपर्ने रहेछ अनि बल्ल सफल सफलता मिल्दो रहेछ क्या फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पल जस्तो तपाईँहरूलाई दिन्छु लाइक सपोज एउटा चाहिँ हो के अरे चाहिँ व्यक्तिले उसलाई उस उसले चाहिँ चिया बनाउँछ एकदमै बवाल बनाउँछ होइन चियाको बारे चिया बनाउनको लागि उस उसलाई सबै यति चिनी हाल्नुपर्छ यति पानी हाल्नुपर्छ सबै थाहा छ इन्फर्मेसन छ नलेज छ होइन चिया सिम्पल कुरा क्या चिया बनाउनु थाहा छ दोस्रो कुरा भनेको उसले बनाउँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ होइन उस उसको चिया खानको लागि चाहिँ सबैजना चाहिँ के हुन्छन् भेला हुन्छन् होइन मिठो हुन्छ त्यो भनेको के हो त उसको स्किल्स भयो र उसले मिठो पनि बनाउँछ सबै कुरा थाहा छ तर अन्तिममा चाहिँ म त मिठो बनाउँछु सबै थाहा छ भनेर ऊ चाहिँ सुत्यो भने हुन्छ त सफल ऊ रिजल्ट पाउँछ त रिजल्ट पाउँदैन नि सो एट द एन्ड के र के चाहिँदो रहेछ knowledge skills knowledge slash information plus skills plus decision action is equal to के के मिल्दो रहेछ त सक्सेस अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट्स मिल्दो रहेछ हामी चाहिँ यसमा बढी फोकस्ड भएर चाहिँ मल्टिभर्सिटीको मेन फोकस चाहिँ यहाँ छ सो द्याट नै हामीले यहाँ तपाईँको चाहिँ भनेका छौँ स्किल बेस्ड ट्रेनिङ प्लेटफर्म यो चाहिँ तपाईँको यसमा कुनै थ्योरिटिकल भएन मोटिभेसनल थ्योरिटिकल भन्दा पनि यसमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल्ली तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ सिक्ने कसरी काम गर्ने त्यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्छौँ जस्तो तपाईँ अक्षय सरले भन्नुभयो होइन म तपाईँलाई पनि सकेसम्म फ्री सेसनमा पनि दिन्छु होइन फेसबुक तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइजिङको विषयमा हजुरले भन्नुभयो होइन जस्तो यहाँ तपाईँको यहाँ म तपाईँलाई लगइन गरेर पनि देखाउँछु यो तपाईँले पनि यसरी मजाले आफ्नो सफ्टवेयर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा है यसरी आएर जस्तो तपाईँलाई चाहिँ फेसबुक मार्केटिङको विषयमा लेट सपोज सिक्न मन छ भने एकदमै सिम्पल ढङ्गबाट तपाईँले यहाँ धेरै कुरा तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो एडभान्स फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ भनेर स्टेप बाई स्टेप छ होइन यसमा के छ त तपाईँको चाहिँ three three Facebook ad strategy that work for your business for your brand होइन तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ फोर टिप्स टु कुड तपाईँको चाहिँ पेड लिड्स भनेको यो विशेष गरेर इन्टरनेट मार्केटिङमा तपाईँको प्रयोग गरिन्छ होइन कसरी चाहिँ पेड लिड्स पाउने आफ्नो फेसबुक एड्सबाट भन्ने कुराहरू हुन्छ अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरओआई फेसबुकबाट चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा इन्क्रिज गर्ने कुरा हुन्छ फेसबुकको फिचर्सहरू चाहिँ के के हुन्छ भन्ने विषयमा छ अनि त्यस पछाडि कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो फेसबुकको कुरा फिचरलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन पे पेज क्रिएट गर्ने कुरा म्यानेज गर्ने कुराहरू कसरी सेटअप गर्ने कुराहरू अनि त्यस पछाडि कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नै फेसबुकबाटै पनि तपाईँसँग वेबसाइट बनाउने स्किल छैन पैसा चाहिँ छैन भने पनि कसरी आफ्नो फेसबुकबाट चाहिँ आफ्नो इ कमर्स बिजनेस सुरु गर्ने भन्ने कुरा कसरी चाहिँ तपाईँको फेसबुक ग्रुप क्रिएट गर्ने त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू how to manage and update तपाईँको चाहिँ फिचर्सहरू कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरू अनि त्यस पछाडि तपाईँको फेसबुकमा एउटा अप्सन दिन्छ तपाईँको चाहिँ अफर मार्केट प्लेस यो सेक्सनहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा होइन तपाईँको चाहिँ Um, कसरी आफ्नो इभेन्ट्स क्रिएट गर्ने फेसबुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्गोरिदम्स कसरी यो अल्गोरिदम्सले काम गर्छ अनि तपाईँको चाहिँ अघि तपाईँको चाहिँ पेड मार्केटिङको भन्नुभयो नि अझै यसमा ट्रेनिङ थप हुँदैछ तपाईँको चाहिँ फेसबुक विशेष गरेर मार्केटिङमा तपाईँको चाहिँ दुई दुईवटा अप्सनबाट हामीले काम गर्न सक्छौँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ फ्री अप्सनबाट गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेड अप्सनबाट गर्न सक्छौँ पेड मार्केटिङ गर्न सक्छौँ फेरि पेड मार्केटिङमा पनि दुईवटा अप्सन हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट फेस फेसबुक पेजबाट प्रमोट गर्नुहुन्छ त्यो एउटा मा मार्केटिङ अप्सन भयो भने फेरि अर्को भनेको अलिकति डिटेलले भित्रपट्टि एड्स म्यानेजर भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो एड्स म्यानेजरबाट गएर तपाईँले फेरि अर्को दोस्रो मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको चाहिँ यो विषयमा कसरी पिक्सल सेटअप गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ अटोमेट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ धेरै तपाईँको फेसबुकभित्रै धेरै कुरा हुन्छ है अक्षय सर जे होस् मैले तपाईँलाई यो सेसनमा सकेसम्म मैले सक्ने तपाईँलाई दिन्छु बाँकी पार्ट मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप गरेर तपाईँहरू गर्नु भए पनि एकदम बेस्ट हुन्छ म चाहिँ भन्छु तपाईँहरूलाई है मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप लिएर बढ्दा पनि हुन्छ तपाईँहरू फर्दरमा किनभने म आफैले पनि धेरै कुरा तपाईँहरूलाई दिन सक्छु त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ produce online entrepreneurs and millionaires हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ मिसन चाहिँ के छ भने नि आजको समयमा एउटा तपाईँहरूले बुक पढ्नुभएको छ कि छैन एउटा द नेक्स्ट डोर भन्ने एउटा पुस्तक छ क्या होइन हाम्रो के अरे समीपजी इमोजी चलाएर नबस्नु होला हाम्रो क्लासमा ध्यान दिनु होला तपाईँले है so the the next door millionaire भन्ने एउटा पुस्तक छ त्यो पुस्तकमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि नि मलाई एकदमै मजा आउँछ क्या होइन अनि म त्यो आफैले पनि त्यो एचिभ गरेर पनि होला त्यो रमाइलो लाग्छ त्यो त्यो पुस्तकमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि आजको समय भनेको चाहिँ यस्तो समय छ जहाँ मान्छेको उसको ऊ चाहिँ भनौँ न उसँग कति गाडी छ कति तपाईँको घर छ जग्गा छ त्यसले डिटरमाइन गर्दैन अरे कि होइन आज पल्लो घरको छिमेकी चाहिँ एउटा सानो कुपचुक्क परेको कोठामा बसेर चाहिँ मिलिनियर हुँदैछ भन्छ क्या त्यो रियालिटी पनि हो होइन बाई युजिङ त्यो चाहिँ कसरी त by using just internet laptop phone ती कुरालाई प्रयोग गरेर आज तपाईँको पल्लो घरको छिमेकी मिलिनियर हुँदैछ त्यो त्यो कुरा एकदमै मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या हो त्यो रियालिटी पनि हो क्या आज मान्छेसँग तपाईँको चाहिँ उसको फिजिकल एसेट्स के छ भन्दा पनि ऊ तपाईँको चाहिँ यो डिजिटल कुरालाई चाहिँ कतिको एडप्ट गरेको छ होइन यो डिजिटल कुरालाई चाहिँ कट कतिको एडप्ट गरेको छ त्यस त्यसले चाहिँ उसको चाहिँ एसेट्स डिटरमाइन गर्छ समीपजी सुनिराख्नु भएको छ हाम्रो समीप सर त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सो आई थिङ्क ठिक छ अक्षय सर सुनिराख्नु भएको छ है तपाईँले क्लास इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ नि बोरिङ त भएको छैन नि क्लास छैन बोरिङ भएको सर म ध्यान दिएर सुनिरहेको छु सो हो मैले यो के कुरा गर्दै थिएँ भने नि हो यो पुस्तकले चाहिँ तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि आज मान्छे चाहिँ हो त्यसरी अर्को नेक्स्ट डोरमा चाहिँ मिलिनेर हुँदैछ र हामी हाम्रो चाहना पनि के हो भने नि आज नेपालमै बसेर कसरी बाहिरको डलर कमाउने नेपालमा बसेर एफिलिएट बिजनेस गरेर डलर कमाउन सकिन्छ नेपालमा बसेर एक्सचेन्ज गरेर तपाईँको डलर कमाउन सकिन्छ नेपालबाट सोसल मिडिया एजेन्सी रन गरेर डलर कमाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले ओ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेसनलाई तपाईँको चाहिँ के अरूको देशमा गएर नै तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या होइन तपाईँको रेमिटेन्स भन्छ नि यही देशमा बसेर पनि हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ राम्रो फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छौँ होइन so that is our target त्यो त्यो पसिबल छ भने चाहिँ यो छ कि अनलाइनबाट त्यो पसिबल छ होइन एउटा मान्छे मिलिनियर पनि बन्न सक्छ एउटा मान्छेले आफ्नो नेसनलाई कन्ट्रिब्युसन पनि दिन सक्छ सो भनिसके पछाडि त्यो अपर्च्युनिटी आज हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरनेटले हामीलाई चाहिँ दिएको छ सो द्याट त्यो कारणले गर्दाखेरि सो हाम्रो चाहिँ के मिसन हो भने नि कम्तीमा पनि नयाँ अनलाइन अन्टरप्रेन्यर्सहरू क्रिएट हुनै पर्छ होइन मेरो मेरो तर्फबाट केही केही साथीहरू क्रिएट भएछ होइन मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ केही साथीहरूले आफ्नै तपाईँको अनलाइन साइट्सहरू रन गरिराख्नु भएको छ खुसी लाग्छ र अब यो प्लेटफर्मको अब्जेक्टिभ्स गोल्स के हो त कोर भ्याल्युज के हो त होइन र तपाईँको चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ होइन यसको कोर भ्याल्युजहरू के के छ त भन्ने कुरा थोरै कुरा गरौँ फटाफट कुरा गर्छु है त हाम्रो अब्जेक्टिभ्स र गोल गोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ्स कोर भ्याल्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी किन होइन यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ सो यो lack of business training and skills is यो lack of money and freedom मैले के भने फेरि रिपिट गर्छु your lack of business training and skills is your lack of money and freedom यो एकदम पावरफुल वर्ड्स है किनभने एट एट द इन्ड होइन फ्रिडममा जस्तो फ्रिडम हाम्रो फ्रिडम तपाईँको चाहिँ गोलमा छ कि छैन हाम्रो अक्षर सरको फ्रिडम फ्रिडम चाहिँ तपाईँको लाइफमा चाहिँ तपाईँले फ्रिडमको विषयमा सोच्नुभएको अथवा सुन्नुभएको अथवा आफैले सेट गर्नुभएको छ कि छैन फ्रिडमको फ्रिडमको विषयमा फ्रिडमको विषयमा सर अब के अरे अब धेरै सोचिएको छ त्यसको लागि धेरै स्ट्रगलिङ पनि छ तर अब त्यो एचिभ गर्न सकिएको छैन किन भन्दाखेरि अब स्टिल म अब इम्प्लोइ छु अर्गनाइजेसनको जसले गर्दाखेरि अब म एउटा फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबल म्यान पनि हो अब पनि आफू अब ल फ्रिडम लाइफ जिउनु पर्छ गर्नुपर्छ स्ट्रगल गरिरहेको छु तर अब यो दुईतिर अब भनौँ न यता अब फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी यता अब इम्प्लोइ रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि अब मनी त इन्कम अर्न गरिएको छ तर यो फ्रिडम चाहिँ फिल भएको छैन अहिलेसम्म भएको छैन हो हाम्रो समीपजी do have any finance specially financially freedom तपाईँको कुनै फाइनेन्सियल फ्रिडम त्यो सोचाइ टार्गेट छ हाम्रो जति पनि मैले सुरुमा कोर्स कन्टेन्ट तपाईँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ मलाई धेरै कुरा सिकाउन मन थियो पढाउन चाहिँ मन थियो हामीले पाउँदै पाएनौँ धेरै कुरा छ क्या त्यहाँभित्र तपाईँको यो फ्रिडमको विषयमा हामी धेरै डिस्कस गर्न सक्थ्यौँ समीप सर सुनिराख्नु भएको छ तपाईँको नेट नै स्लो रहेछ आई थिङ्क तपाईँले सुन्नुभएको छ भने बोल्नु होला नभए ठिकै छ सुन्नुभएको छ तपाईँको माइक म्युट छ आई थिङ्क ल ठिकै छ अहिले अब तपाईँको नेट आए पछाडि चाहिँ त्यो कुरा गरौँ सो एट द एन्ड हामी मान्छेको उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ र हुन्छ प्रायको भन्दाखेरि फ्रिडम होइन फ्रिडम भन्ने कुरा दुईवटा दुईवटा अप्सन हुन्छ अहिले त्यो विषयमा पनि हामी टच गरेर आउँछौँ एउटा भनेको फाइनेन्सियल फ्रिडम होइन अर्को भनेको टाइम एन्ड लोकेसन फ्रिडम भन्छ होइन इन्टरनेट अथवा यो मल्टिभर्सिटी एउटा यो प्लेटफर्म रह्यो मल्टिभर्सिटी भनेको एउटा प्लेटफर्म रह्यो होइन अब यो एउटा तपाईँको इन्टरनेट बिजनेस एउटा चाहिँ तपाईँको लागि एउटा इन्टरनेट बिजनेसमा बढ्ने एउटा पार्टनर रह्यो र यसले के के चाहिँ सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले बिजनेस एउटा यस्तो तपाईँको यो परिकल्पनाले गर्नुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँको टाइम फ्रिडम मिलोस् any time you can run business multiversity बिहान रन गर्नुहोस् राति रन गर्नुहोस् दिउँसो रन गर्नुहोस् नो म्याटर टाइम एउटा चाहिँ टाइम फ्रिडम दोस्रो भनेको लोकेसन फ्रिडम इन्टरनेट बिजनेस गर्नका लागि दुईवटै मात्र कुरा चाहिन्छ तपाईँको इन्टरनेट मोबाइल एक्सेस र तपाईँको ल्यापटप सो दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकेसन फ्रिडम जहाँ बसे पनि नो प्रब्लम चाहे काठमाडौँ बसौँ चाहे आफ्नो ठाउँ बसौँ चाहे पोखरा बसौँ चाहे नेपालभन्दा बाहिर गएर गरौँ होइन यसमा लोकेसन फ्रिडम छ र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्छ फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेको यो कुरा हो कि जुन कुरा तपाईँले चाहेको कुरा तपाईँ जान सक्नुहोस् खरिद गर्न सक्नुहोस् तपाईँले चाहेको अमाउन्ट स्पेन्ड गर्न सक्नुहोस् त्यो हो फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने कुरा र यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो कुरा अब यो फ्रिडम भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी ट्रेनिङ लिन्छौँ त्यो किसिमको प्लेटफर्म लिन्छौँ त्यो किसिमको स्किल्स डेभलप गर्छौँ अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ के मिल्छ त फ्रिडम मिल्छ टाइम फ्रिडम लोकेसन फ्रिडम तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम फाइनेन्सियल फ्रिडम धेरै जसो बिजनेसमा मिल्छ यदि मेहनत गर्ने हो भने हर सेक्टरमा फाइनेन्सियल फ्रिडम मिल्न सक्छ तर धेरै जस्तो प्राय जसो फिजिकल बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको यो टाइम र लोकेसन फ्रिडम मिल्दैन तपाईँहरूले यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस् लोकेसन र टाइम फ्रिडम छ त त्यो इन्टरनेट बिजनेसमै छ के सर होइन जस्तो म आउट अफ भ्याली जान्छु मेरो बिजनेस रोकिँदैन होइन म मेरो business at the mid time पनि मलाई पेमेन्ट आइराखेको छ भनिसके पछाडि यसमा चाहिँ बााउन्ड्री छैन नि त राइट सो क्लियर हुनुहुन्छ हाम्रो अक्षय सर क्लियर हुनुहुन्छ सो यो कुरालाई हामी फोकस गरेर काम गर्छौँ र मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सर र सेयर गरिहालेँ जस्तो अब चारवटा क्याटेगोरीलाई हामी चार पाँचवटै क्याटेगोरीलाई हामीले फोकस गरेर मल्टिभर्सिटीले काम गर्छ इएसबिआई e जुन हामीले सुरुमै पढिसक्यौँ employee self employee business owner investor र लास्टमा भनेको लास्टमा भनेको अनइम्प्लोइड अनइम्प्लोइड पनि हुन्छन् अझ इम्प्लोइको अगाडि अगाडि अनइम्प्लोइड पनि हुन्छन् यो क्याटो यो क्याटेगोरीको मान्छेलाई चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीले के के गर त भनेर अफर गर्छ भने एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट बिजनेस गर तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर तपाईँको चाहिँ डिजिटल इन्सुरेन्स बिजनेस गर तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ गर तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ योभन्दा धेरै स्किल्सहरू एक्वायर गर लेट सपोज तपाईँको चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ फ्रिल्यान्सिङ बिजनेस गर होइन फ्रिल्यान्सिङ बिजनेस गर भनेर भन्छ अब तपाईँको चाहिँ राम्रो तपाईँको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर बन होइन राम्रो चाहिँ प्रो लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियो एडिटर गर यो गर्यो भने यो भनेको के हो त स्किल्स हो यसले चाहिँ ग्रुम गर्छ इम्प्लोइ विशेष गरेर इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ वर्गको लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ मल्टिभर्सिटीले र तपाईँको अर्को भनेको अब त्यस पछाडि अब आई र बी र आई क्याटेगोरीलाई चाहिँ के केसँग रिलेट उसले चाहिँ रिफर गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस ग्रोथको विषयमा होइन अनि त्यस पछाडि बिजनेस ग्रोथको विषयमा भयो अनि त्यस पछाडि आएर कुन ठाउँमा इन्भेस्टिङको विषयमा चाहिँ तपाईँको कहाँ इन्भेस्ट गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ गाइडेन्स गर्ने काम काम गर्छ होइन गरेर यो तपाईँको यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ यसरी मल्टिभर्सिटीले हेल्प गर्छ so solving problems of ESBI कोही पनिमा कुनै पनि मान्छे चाहे ऊ इम्प्लोइ छ इम्प्लोइ छ एक्स्ट्रा तपाईँको अमाउन्ट चाहिँ अर्निङ गर्न चाहन्छ एक्स्ट्रा सोर्स बनाउन चाहन्छ मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप गरेर काम गर्न सक्छ अनइम्प्लोइड छ स्किल्स डेभलप गर्न चाहन्छ एक्स्ट्रा अर्निङ गर्न चाहन्छ डेफिनेटली मल्टिभर्सिटी आएर काम गर्न सक्छ जोइन गर्न सक्छ पार्टनरसिप लिन सक्छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ बिजनेस गरिराखेको छ तर त्यो बिजनेसलाई एउटा लेभलमा स्केल गर्न सकिराखेको छैन स्केलमा लान सकिराखेको छैन टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा आएर त्यो टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गरेर ऊ बढ्न सक्छ अर्को जस्तो इन्भेस्टरहरू छन् होइन कहाँ इन्भेस्ट गर्ने सही सही एक्सपर्ट्सहरू उसले चाहिँ पाइराखेको छैन भने मल्टिभर्सिटीको एक्सपर्ट्सहरूबाट उसले चाहिँ सपोर्ट लिएर चाहिँ बढ्न सक्छ सो मल्टिभर्सिटीको चाहिँ त्यो छ सो सल्भिङ यो चार पाँचवटै क्याटेगोरीको व्यक्तिलाई सल्भ गर्ने यसको चाहिँ प्राय प्रयास हो होइन सो अर्को भनेको चाहिँ कनेक्ट पिपुल लाइक तपाईँको चाहिँ कसैले इन् इन्भेस्टर खोजिराखेको हुन्छ कसैले तपाईँको चाहिँ आइडिया आइडियाज म्यान खोजिराखेको एउटा नेटवर्क यहाँ चाहिँ गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हो मल्टिभर्सिटी यसको उद्देश्य चाहिँ यो छ र यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ no need to search thousand of website to make money जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नेपाली कन्टेन्टमा तपाईँको अनलाइन बिजनेस सिकाउने त अहिलेसम्म प्लेटफर्म नै छैन पहिलो कुरा होइन अनि मान्छे तपाईँको अनलाइन बिजनेस सिक्नका लागि पनि फेरि हामी कति मान्छेहरू डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म चारिराखेका हुन्छौँ क्या ड्रप सिङ सिपिङ सिक्न एउटा ठाउँमा एफिलेट मार्केटिङ सिक्न अर्को ठाउँमा तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ सिक्न अर्को ठाउँमा तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न अर्को ठाउँमा हो मल्टिभर्सिटीले यही कुरालाई पनि सल्भ गर्ने चाहिँ सल्भ गर्नका लागि चाहिँ अगाडि बढेको छ हरको हर कोही मान्छे कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा काम गर्न चाहन्छ भने उसले सिङ्गल वेबसाइटमा आएर त्यो कुरा गर्न सक्छ होइन सिङ्गल वेबसाइटमा आएर विभिन्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्सलाई लिएर उसले काम गर्छ गर्न सक्छ अब ब्लगिङ सिक्नका लागि छुट्टै अक्षय छुट्टै साइट कसले चाहिँ ब्लगिङ सिकाउँछ होला भनेर ब्लगिङको ट्रेनिङ खोज्नु परेन क्या होइन डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ ट्रेनिङ कसले सिकाउँछ होला भनेर हाम्रो समीप सरले अर्को प्लेटफर्म खोज्नु परेन क्या होइन लगायतको यो तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टिङ युट्युबिङ इन्स्टाग्राम तपाईँको चाहिँ कसले चाहिँ भिडियो एडिटिङ सिकाउँछ भनेर अर्को प्लेटफर्म खोज्नु परेन कसले चाहिँ तपाईँको तपाईँको चाहिँ यो गुगल मार्केटिङ सिकाउँछ भनेर अर्को प्लेटफर्म खोज्नु परेन होइन एसियो e कसले सिकाउँछ तपाईँको चाहिँ फोटोसप एडबी कसले सिकाउँछ सेल्स ट्रेनिङ कहाँ सिकाउँछ तपाईँको चाहिँ यो के अरे वर्ड प्रेस वेब डिजाइनसँग रिलेट ट्रेनिङ कहाँ सिकाउँछ यो यो सबै कुराको सल्युसन हामीले चाहिँ सिङ्गल प्लेटफर्ममा हाम्रो चाहिँ क्रिएट गर्ने यो चाहिँ ठुलो प्रयास छ होइन यो धेरैजनाले गरि पनि राख्नु भएको छ होइन र यो तपाईँहरूको लागि पनि फर्दर फ्युचरमा मेबी काम लाग्न सक्छ होइन लाग्ने नलाग्ने त्यो आफ्नो कुरा हुन्छ होइन डिसिजन अलवेज तपाईँहरूको हुन्छ तर यो लाग्न सक्छ तपाईँहरूको लागि पनि सो द्याट फर्दरमा हामी जाउँ तपाईँको चाहिँ यो कुरा रह्यो र धेरै वेबसाइट सर्च गर्नु परेन एउटै ठाउँबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ पब्लिक डोमेन हो है यो पब्लिक डोमेन हो यो कुनै मल्टिभर्सिटी चाहिँ साइमन राईको मात्र भन्ने होइन अथवा चाहिँ हो के अरे अर्को विवेकको मात्र भन्ने होइन अथवा समीप सरको मात्र भन्ने होइन अथवा चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ भनौँ न हाम्रो हो के अरे चाहिँ अक्षय सरको मात्र भन्ने हुँदैन यो चाहिँ एउटा पब्लिक डोमेन हो बिजनेस मल्टिभर्सिटी चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिक डोमेन हो मलाई जति सिस्टम छ अक्षय सरलाई पनि त्यति नै सिस्टम हो मलाई जति सफ्टवेयर र तपाईँको चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने अप्सन छ तपाईँलाई पनि उति नै हो मलाई जति मार्केटिङ र यहाँबाट प्रफिट लिने होइन म मैले यहाँबाट जति ट्रेनिङ गर्ने मलाई जति अप्सन छ त्यति नै हो हाम्रो समीप सरलाई पनि उति नै हो होइन तपाईँको चाहिँ पब्लिक डोमेन किन भन्ने त होइन पब्लिक डोमेन भन्नुको अर्थ सबैको लागि हो नि त होइन so that we are calling तपाईँको चाहिँ यो एउटा पब्लिक डोमेन हो छ होइन बुझिराख्नु भएको छ हाम्रो समीप सर बुझिराख्नु भएको छ नि तपाईँको चाहिँ आई थिङ्क मा आवाज नै आएको छैन होइन अब यसलाई अझ म क्लियर गर्छु जस्तो कसरी पनि यो पब्लिक डोमेन हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कम हाम्रो के अरे अक्षय सरले पनि बुझिराख्नु भएको छ नि है हजुर हजुर यो मैले किन तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु भने नि तपाईँहरूलाई पनि भोलि के अरे फर्दरमा तपाईँहरू काम गर्दै जानुभयो भने यो काम लाग्छ है त्यही भएर त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई जस्तो अर्को मैले पब्लिक डोमेन भने नि तपाईँ नर्मली यो वेबसाइटमा गयो भने पर्सनल ब्रान्डिङ यहाँ कसैले गर्न के अरे मल्टिभर्सिटीले दिँदैन होइन पर्सनल ब्रान्डिङको मतलब के त पर्सनल कन्ट्याक्ट होला पर्सनल इमेल आइडी होला पर्सनल फेसबुक लिङ्क होला यस यो मल्टिभर्सिटीमा कसैको हुँदैन बिकज किन त भन्दाखेरि यो पब्लिकली होस् यो पब्लिक प्लेटफर्म होस् होइन यो सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ गरेर खाने भाँडो भन्छ नि एउटा गरेर खाने अपर्च्युनिटी होस् भन्ने हो सो द्याट यो एउटा चाहिँ त्यसरी हामीले यसलाई फर्दर ब्रान्डिङ पनि त्यसरी हामीले गरेर चाहिँ बढाएका छौँ है त सो यो त्यो कारणले गर्दा पनि यो पब्लिक एउटा चाहिँ पब्लिकल्ली हामीले लाँदैछौँ र यसमा तपाईँको चाहिँ लर्निङ प्लेटफर्म हो यो होइन सबभन्दा फर्स्टमा लर्निङ वर्किङ अर्निङ प्लेटफर्म जस्तो यो लर्निङ वर्किङ अर्निङ प्लेटफर्मको मतलब हाम्रो अक्षर सरले बुझ्नुहुन्छ लर्निङ वर्किङको हजुर बुझिन्छ सर यो सिक्दै जाने काम गर्दै जाने कमाउँदै जाने जस्तो अनि पहिला अब वाइ लर्निङ त अब लगभग नो अर्निङ नै हुन्छ अस्ति जुन तपाईँले एउटा चार्ट त हामीलाई सोच गर्नुभएको थियो नि अब अलिअलि त अब यो अर्निङ हुने नै रहेछ यो डिजिटल मार्केटमा अरूमा चाहिँ अब लास्ट पहिला त पैसै दिएर सिक्नुपर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा नेपालको त्यही त सर ट्रेन अब यसमा चाहिँ अब त्यही लर्निङ गर्दै जाने काम गर्दै जाने त्यसपछि आफू इफिसियन्ट हुँदै जाने अनि अब इन्कम पनि त्यसरी नै जेनेरेट हुँदै जान्छ जेनेरेट हुँदै जाने फेरि यसको पेड भर्जन पनि छ है तपाईँको अब फ्री भर्जनमा पनि जान सक्यो फेरि यसमा पेड भर्जनको पार्टनरसिप पनि हुन्छ राइट पेड भर्जनको पनि पार्टनरसिप हुन्छ यसले चाहिँ चारवटा लेभलमा पार्टनरसिप दिन्छ त्यो विषयमा अहिले हामी आउँछौँ होइन जस्तो हामी लेट्स सपोज एउटा बारिस्ता भन्ने त हजुरले थाहा छ होला कफी बनाउनेलाई बारिस्ता भन्छ अथवा चाहिँ लेट सपोज oh, अहिले सेफ कुक होइन एउटा मान्छे कुनै इन्स्टिच्युटमा जान्छ उसले एक लाख तिर्छ पचास हजार तिर्छ चालिस हजार तिर्छ उसले के सिक्छ लर्निङ गर्छ नि हजुर दोस्रो उसले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँदैन क्या सर त्यो त लर्निङ मात्र हो अब त्यहाँ काम गर्ने अपर्च्युनिटी त अब अलिअलि दिन्छ उसले फेरि खोज्नु पर्यो के त्यही अर्गनाइजेसनले दिँदैन नि प्लेसमेन्ट पाउँदैन प्लेसमेन्ट होइन अर्को अपर्च्युनिटी खोज्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ अब जब खोजेर बल्ल अर्निङ गर्नु हाम्रो मल्टिभर्सिटीको यो पनि हो कि जस्तो कोही मान्छे यहीँ आउँछ लर्निङ गर्छ होइन अब उसले यहीँ काम गर्छ क्या काम गरेर फेरि अर्निङ गर्छ क्या हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो बुझ्नुभयो नि जानु परेन अब लर्निङ गरिसकेपछि सेक्योर हुन्छ एक्ज्याक्टली जब सेक्योर भन्दा पनि बिजनेस गर्ने हो सर यहाँ त बिजनेस तपाईँले गर्ने हो बिल्ड गर्ने हो आफ्नै ब्रान्डिङ गर्ने हो आफ्नै बिजनेस मैले त्यही नै भनेको बिजनेसलाई पनि एज अ जबको रूपमा मैले भनेको इम्प्लोयर हुनु परेन अब आफ्नै सेल्फ सेल्फ सेल्फ बिजनेस भयो होइन सो युआर दि तपाईँको चाहिँ you're the owner of all एभ जब तपाईँ चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीको पार्टनरसिप बन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ सबै माथिको र यो digital institute is business multiversity बुझ्नुभयो है एउटा इन्स्टिच्युट खोल्नु पऱ्यो लेट सपोज चाहिँ कम्प्युटरको uh, लागि यो विभिन्न डिजिटल मार्केटिङको लागि यो तपाईँको चाहिँ स्किल बेस कुरा र फिजिकल्ली पनि त मान्छेहरूले इन्स्टिच्युट खोल्छ नि होइन अक्सेसन छ नि धेरै छ नि अब त्यो फिजिकल इन्स्टिच्युट खोल्नका लागि इमेजिन कति खर्च गर्नुपर्छ त्यो मान्छेले एटलिस्ट पहिला त अब लर्निङ गर्नु पर्यो पुरै एक्सपिरियन्स बटुल्नु पर्यो सिकेर आउनु पर्यो पहिला अर्कालाई सिकाउन त्यस पश्चात अब अब आफ्नो घर छैन भने अब रेन्टमा लिनु पर्यो त्यसपछि एउटा पुरै तपाईँको अब जति पनि अब मेटेरियल्सहरू छ लाग्ने सबै लाग्ने राख्नु पर्यो त्यसपछिबाट अब फर्निचरदेखि लिएर मान्छे पनि राख्नुपर्छ सबै गरेर त खर्च त हुन्छ नि हो फिजिकल इन्स्टिच्युट राख्दाखेरि हो अक्षर सरले भन्नुभयो जस्तै यी विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्छ फिजिकल इन्स्टिच्युटमा होइन अनि लागत पनि उति नै धेरै लागिराखेको हुन्छ तर यो चाहिँ के यो मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो डिजिटल इन्स्टिच्युट हो क्या तपाईँले यहाँ आएर न त त्यो मेटेरियल्स खोज्नु पऱ्यो न त तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ मेरो के अरे टिचर कहाँ हो स्टुडेन्ट कहाँ हो भनेर खोज्नु परेन क्या होइन सो यो चाहिँ के हो त डिजिटल इन्स्टिच्युट हो होइन तपाईँको आफ्नो बिजनेस अब यहाँ तपाईँले आफ्नो डिजिटल इन्स्टिच्युट गरिसके पछाडि तपाईँले बिजनेस गर्ने हो होइन बिजनेस गर्नको लागि तपाईँलाई अब तपाईँको चाहिँ पार्टनरसिप लिइसके पछाडि विभिन्न ट्रेनिङहरू दिन्छ मल्टिभर्सिटीले जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो यो बिजनेसलाई तपाईँले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ द्याट्स इट राइट क्लियर हुनुहुन्छ नि हाम्रो सेसन छ अब सरसर्ती सक्काइहालौँ है त फटाफट है सो अब हामी जाउँ तपाईँको चाहिँ यहाँ भयो र तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो डिजिटल इन्स्टिच्युट हो भन्ने कुराहरू भयो अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ विभिन्न अप्सन दिँदैछ मल्टिभर्सिटीले आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ विभिन्न अप्सन दिन्छ जस्तो हामीले एउटा प्रोग्राम गर्ने यहाँ के अरे चाहिँ क्रममा छौँ जसलाई चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ मल्टिभर्सिटीको पार्टनरसिप बन्यो र उसले चाहिँ लोन बेसमा पनि उसले चाहिँ बिजनेस गर्न सक्ने त्यो सिस्टमहरू पनि मल्टिभर्सिटीको चाहिँ बढ्ने क्रममा छ अनि त्यस पछाडि यो भयो अघि मैले तपाईँलाई भने bring money in our country through online business होइन बाहिरको पैसा पनि हामीले नेपालमा ल्याउन सक्छौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो बिलिफ तपाईँको के छ भन्दाखेरि म द हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट गर्ने र तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँहरूलाई एउटा चार्ट पनि यहाँ म देखाउँछु भएसम्म जस्तो मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप बनिसके पछाडि कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा थोरै हेरौँ है त जस्तो यहाँ गयो लेट सपोज यो चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी देखिराख्नु भएको छ समीप सर हाम्रो समीप सरको आवाज नै आइरहेको छैन के अब यसमा आएर चाहिँ कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अक्षर सर अब यो लेट सपोज बिएम होइन बिजनेस मल्टिभर्सिटी भयो अब तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ राइट तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अब तपाईँ जस्तै कति मान्छे चाहिँ अनइम्प्लोइड हो अनइम्प्लोइड होला अथवा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड होला अथवा चाहिँ बिजनेस ओनर होला अथवा चाहिँ इन्भेस्टर होला अथवा चाहिँ के होला के होला के होला के होला के होला होइन यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ एउटा चाहिँ बााउन्ड्रीमा कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू छन् केही न केही गरिराखेको तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ ग्याप पार्टनर भन्नुभयो क्या यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीलाई मल्टिभर्सिटीको एउटा चाहिँ तपाईँ के हो त ओनर भइसके पछाडि धेरै कुरा तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो तपाईँ अरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई सपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ होइन जो चाहिँ लाइफमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन नि त्यो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप लिइसके पछाडि चाहिँ एउटा ब्रिज भन्छ नि एउटा पुलको काम गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ ब्रिजको जसले आफ्नो लाइफमा त्यो कुरा फुलफिल गर्न सकेको छैन त्यो फुलफिल गराउने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ आफै पनि सिक्दै गर्ने अरूलाई पनि तपाईँले के गर्दै जानुहुन्छ फुलफिल गराउँदै जानुहुन्छ क्लियर हुनुहुन्छ के अरे चाहिँ हाम्रो अक्षय सर क्लियर हुनुहुन्छ नि हजुर एउटा चाहिँ जुन ग्याप छ नि एउटा अपर्च्युनिटी र एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी सिकरको बिचमा जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने काम चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी पार्टनर्सले गर्छ र यही नै छ कि वर्ल्डमा the more you help people the more success you achieve संसारमा मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन अक्षय सर तपाईँको चाहिँ समीप समीपजी संसारमा जति पनि मान्छेहरू हेर्नुहोस् जति धेरै अरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छ हेल्प गर्न सक्छ त्यही मान्छे त्यही मान्छे संसारमा सबैभन्दा सफल भएको छन् क्या है इलन मस्कले जति संसारमा कसले मान्छेलाई हेल्प गरेको छ होला तपाईँको चाहिँ बिल गेट्सले जति संसारमा कसले मान्छेलाई हेल्प गरेको छ होला तपाईँको चाहिँ स्टिभ जब्स स्टिभ जब्स पास्टमा जानुभयो होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ टोनी रोबिन्स हामी कुरा गर्छौँ संसारको चाहिँ नम्बर वान मोटिभेसनल स्पिकर भनेर टोनी रोबिन्स भन्छौँ टोनी रोबिन्स जतिको चाहिँ मान्छेलाई कसले हेल्प गरेको छ होला होइन सो यो भन्नुको मतलब तपाईँले अरूलाई पनि मल्टिभर्सिटीको थ्रुबाट आफूले लर्निङ गर्नु त छँदैछ दुई महिना लाग्ला चार महिना लाग्ला त्यो गर्नुपर्छ तर एउटा चाहिँ ग्याप पार्टनर भनेर तपाईँहरूले राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो डिजिटल इन्स्टिच्युट चलाउन सक्नुहुन्छ मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप भनेर है त अक्षय सर है समीप समीपजी तपाईँले तपाईँको आवाज आएको छैन आई होप तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ र अहिले आएको छ हजुर सुनिरहेको छु राइट ओके द्याट्स फाइन उसो भए अब मल्टिभर्स हाम्रो वी बिलिभ हाम्रो विश्वास के छ भने कुनै मान्छे अनसक्सेस छ लेट सपोज तपाईँसँग कोही मान्छे चाहिँ टाउको के अरे चाहिँ हात टाउकोमा हात राखेर मैले जिन्दगीमा केही गर्न सकिनँ भन्ने मान्छेहरू पनि होला होइन तर त्यो मान्छेलाई तपाईँले एउटा ग्याप पार्टनर भनेर एउटा सल्युसन दिन सक्नुहुन्छ होइन अपर्च्युनिटी दिन सक्नुहुन्छ र एउटा चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा आइसके पछाडि उसले राम्रो सक्सेस मान्छे पाउँछ ऊ अनसक्सेस छ भने त्यो मान्छे अनसक्सेस छ भने एउटा सक्सेस सक्सेस बिचमा आएर ऊ पनि सक्सेस बन्न सक्छ किनभने एउटा भनाइ छ you are the people surrounded by five तपाईँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि पाँचजना जो व्यक्ति छ त्यस त्यही व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ होइन you are the people surrounded by five भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सराउन्डिङमा पनि राम्रो राम्रो मान्छेको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले तपाईँको चाहिँ सङ्गत मिल्छ जसले गर्दाखेरि उसलाई सफल सक्सेस एचिभ गर्नको लागि प्रब्लम छैन कोही तपाईँको चाहिँ विक इकोनोमी हो भएको होला होइन तपाईँको फाइनेन्सियल कन्डिसन विक भएको होला त्यो फाइनेन्सियल कन्डिसन विक भएको मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ स्ट्रङ स्ट्रङ फाइनेन्सियल कन्डिसन भएको मान्छेहरूले उसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा चाहिँ पैसा कमाउन आइडिया नभएको मान्छेहरू होला होइन र त्यो आइडिया नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा कमाउने आइडियाहरू बिजनेस मल्टिभर्सिटीको एक्सपर्ट ट्रेनरहरूले दिने काम गर्छ जसले गर्दाखेरि उसको उसको फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल स्ट्याटस इम्प्रुभ गर्न चाहिँ सपोर्ट हुन्छ सो द्याट यो कुराहरू चाहिँ मल्टिभर्सिटीको चाहिँ मुख्य हाम्रो बिलिफ चाहिँ त्यो छ र तपाईँको चाहिँ वी वी आर फोकसिङ तपाईँको हेल्थ वेल्थ रिलेसनसिप ह्याप्पिनेस र फ्रिडमको यो कुरामा हामी फोकस भएर काम गरेर मल्टिभर्सिटीले काम गर्दैछ र तपाईँहरू पनि एज अ पार्टनर भोलि पर्सि तपाईँहरूले पनि यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त अक्षय सर सुनिराख्नु भएको छ होला आई होप तपाईँले है सो यो कुरा मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप गरिसके पछाडि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो मल्टिभर्सिटीमा विन विन विन कन्सेप्ट छ होइन तपाईँले ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ विन होइन तपाईँ के अरे चाहिँ तपाईँले कस्टमर अथवा तपाईँले कस्टमर पाउनुहुन्छ आफ्नो डिजिटल इन्स्टिच्युट खोलिस पाइसके पछाडि उसले पनि विन पाउँछ र प्लसमा तपाईँको चाहिँ अर्निङ पनि हुन्छ तपाईँलाई पनि अर्को विन भनिसके पछाडि यो हो होइन र तपाईँको चाहिँ जहिले पनि बिजनेस तपाईँले रन गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँको चाहिँ यो छ र बाँकी भनेको अझ तपाईँको अब यो एचटिसी भन्ने प्रोग्राम हुन्छ इन्टरनेट बिजनेसमा अक्षर सर तपाईँको चाहिँ एचटिसी भनेको चाहिँ हाई टिकट क्लोजिङ भन्छ मल्टिभर्सिटीले चाहिँ एचटिसी प्रोग्राममा फोकस्ड गर्छ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एलटिसी लो टिकट प्रोग्राममा फोकस्ड गर्दैनौँ हामी चाहिँ एचटिसी एचटिसी यो high ticket high ticket closing program सिकाउने नेपालको कन्टेक्स्टमा छैन बाहिरको कन्ट्याक्स्ट कन्टेक्स्टमा मेरो एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ ड्यानलक भन्नेले सिकाउनुहुन्छ र तपाईँहरू भएन तपाईँहरू यदि फर्दरमा के राम्रो अर्निङ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने एचटिसीमाथि तपाईँहरूले तपाईँहरूले बिल्कुलै फोकस गर्नुभयो भने एकदम राम्रो अर्निङ हुन्छ तपाईँहरूको हाई टिकेट क्लोजिङ भन्छ यो हाई टिकट क्लोजिङमा तपाईँहरूले फोकस्ड भएर तपाईँहरू लाग्नुभयो भने धेरै राम्रो अर्निङ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले नसोच्नु भएको अर्निङ हाई टिकेट क्लोजिङमा तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो मल्टिभर्सिटी हामीले चाहिँ मेनली एचटिसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस्ड भएर चाहिँ यो डिजाइन भएको छ हाई टिकेट क्लोजिङसँग चाहिँ रिलेट भएर चाहिँ तपाईँको भएको छ सो बाँकी कुरा तपाईँहरूले मैले भन्नै परेन the more you learn the more you earn तपाईँहरू जति सिक्नुहुन्छ उति नै पैसा कमाउने हो the best investment you can make make is and invest yourself Warren बफेटले के भन्छ त जति सबभन्दा फर्स्टमा आफूमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि बाँकी कुराहरू त भइ नै हाल्छ होइन तपाईँको चाहिँ नलेजमा जतिको इन्फाइनाइट रिटर्न होइन यो मेरो पर्सनल खुद आफ्नो लाइफमा पनि मैले एकदमै यो भोगेको र फेल गरेको कुरा मैले स्कुल कलेज पढिराख्दाखेरि मेरो लाखौँ खर्च भयो तर त्यसको रिटर्न मैले अझै उठाउन सकेको छैन तर अनलाइनमा मैले लगभग अहिलेसम्म आउँदाखेरि फाइभ लाखदेखि मेरो लगभग टेन लाखको बिचमा मेरो एक्सपिरियन्सेस छ यो आफ्नो नलेजको लागि मात्र तर एटलिस्ट पनि मैले यहाँबाट तपाईँको चाहिँ seventy eighty lakh one crore एभ रिटर्न लिइसकेको छु होइन यो सबै कुरा के हो रहेछ भन्दाखेरि आफू आफूले आफ्नो नलेजमा इन्भेस्ट गरेर रहेछ होइन आफ्नो स्किल्समा न इन्भेस्ट गरेर रहेछ होइन सही ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर रहेछ होइन सो यसको इन्फाइनाइट रिटर्न हुन्छ आई नो अझै पनि मैले धेरै रिटर्नहरू पाउ पाउँछु यो इन्डस्ट्रीबाट यो सेक्टरबाट मैले सिकेको कुराबाट होइन सो यो भयो र average online millionaires have three to seven income streams होइन भनेको चाहिँ मिलिनियर्सहरू कहिले पनि सिङ्गल इन्कम स्ट्रिम्समा डिपेन्ड हुँदैनन् एउटा इन्कम स्ट्रिम्स भनेको चाहिँ डेन्जरस हो वारेन बफेटले के भन्छ never never put your eggs into one basket भन्छ नि एउटा never puts your eggs into one basket एउटा बास्केटमा चाहिँ एग हाल्यो सबै एग अन्डा हाल्यो भने के हुन्छ फुट्यो भने के भयो डेन्जर भयो होइन होइन सो फरक फरकमा राख्यो भने के भयो एउटा फुट्यो भने अर्को हुन्छ यसको मतलब यहाँ मैले तपाईँहरूलाई के भन्न खोजेको कुरा भने हामीले आफ्नो इन्कम स्ट्रिम्स पनि हामी सिङ्गल इन्कम स्ट्रिममा डिपेन्ड भयो भने गाह्रो हुन्छ हामीले एउटा जब अथवा एउटा चाहिँ आउने सोर्समा डिपेन्ड भयो भने त्यो इन्कम छुट्यो भने के हुन्छ तनाव हुन्छ नि प्रब्लम हुन्छ नि होइन तर एटलिस्ट पनि next next next next next next कम्तीमा पनि दुई चारवटा सातवटा इन्कम स्ट्रिम्स क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ रिस्क फ्री हुन्छ होइन एकदम रिस्क फ्री हुन्छ अब त्यो इन्कम स्ट्रिम्स यो अनलाइनबाट पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ मल्टिभर्सिटीबाट पनि क्रिएट गर्न चाहिँ सकिन्छ राइट क्लियर हुनुहुन्छ हाम्रो अक्सिसन राइट सो यो यो कुरालाई हामी फोकस गरेर मल्टिभर्सिटीले काम गर्छ बिजनेस मल्टिभर्सिटी हो अघि अब पार्टनरसिपको लागि चारवटा लेभलको अफर गर्छ मल्टिभर्सिटीले है अब यसमा गर्नै पर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूले अब फर्दर आफ्नो अनलाइन करियर बिल्ड गर्नुहुन्छ भने यो धेरै सपोर्टिभ हुन्छ तपाईँहरूको पार्टनर भनिसके पछाडि अब भनौँ न मैले अब अघि माथि भने नि सबै कुरा एभाइलेबल हुन्छ होइन अब फ्री रिसोर्सेसहरू आफैले म म आफै पनि तपाईँहरूले फ्री रिसोर्सेसहरू पठाइदिन्छु फ्री रिसोर्सेसबाटै गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो तर यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा अझ राम्रो सफ्टवेयरबाट एउटा राम्रो मेन्टरबाट एउटा राम्रो लाइफ कोचिङबाट तपाईँहरू बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ आई डेफिनेटली रिकमेन्ड यु तपाईँहरूलाई चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी है त अक्षय सर बुझ्नुभयो नि फ्री रिसोर्सेस पनि तपाईँहरूलाई एभाइलेबल गराइदिन्छु टन्न तर त्यो फ्री रिसोर्सेसबाट अब तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो तपाईँहरूको कुरा यदि तपाईँहरू चाहिँ पेड भनेको त पेड नै हुन्छ एउटा बिजनेस गरेको भनेको त बिजनेस गरेकै हुन्छ पार्टनरसिप गरेको भनेको त पार्टनरसिप गरेकै हुन्छ सो त्यो पार्टनरसिप लिएर फर्दरमा मैले पनि अरूलाई सपोर्ट गर्छु म जस्तै कति मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको तपाईँहरूको चाहिँ भावना छ भने तपाईँहरूले पार्टनरसिप लिन सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ प्रिमियम भर्जन भनेर सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको अफर गर्छ होइन सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडकोमा चाहिँ के के कुराहरू हुन्छ त भन्ने पनि हुन्छ होला सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यसमा पाउने भनेको चाहिँ बिजनेस सिस्टम हो यसबाट बिजनेस सिस्टम पाइसके पछाडि बिजनेस गर्न पाइयो त्यस पछाडि दोस्रोमा कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयर आफैले पायो होइन सफ्टवेयर आफैले पायो तेस्रोमा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर पायो तेस्रोमा भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्टर बन्न पायो होइन तपाईँहरूको कुनै पनि चाहिँ साइडमा चाहिँ तपाईँहरू भनौँ न सिकाइराख्नु भएको छ भने जसरी यो मल्टिभर्सिटीमा ट्रेनिङ मैले मात्र त दिएको छुइनँ यसमा त एक दर्जन धेरैजना ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ अझै धेरैजना ट्रेनरहरू आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि ट्रेनर बन्न सक्नुहुन्छ जस्तो अक्षय सर तपाईँको आफ्नो इन्डस्ट्रीको त्यत्रो अनुभव रहेछ त्यसलाई पनि तपाईँले मार्केटमा मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ एज अ तपाईँ मल्टिभर्सिटीमा एज अ ट्रेनर भएर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन भनिसके पछाडि अर्को भनेको चाहिँ इन्स इन्स्ट्रक इन्स्ट्रक्टरको अप्सन पनि दिन्छ यो ट्रेनिङमै हुन्छ कसरी इन्स्ट्रक्टर बन्ने मल्टिभर्सिटीमा भनेर अनि यो बाहेकको अब पार्टनरसिप एज अ पार्टनरसिप तपाईँ गरिसके पछाडि पाउने भनेको यो भयो भने अब ट्रेनिङहरू भनेको चाहिँ यही नै यो यो सब्जेक्टमा ट्रेनिङ हुन्छ जस्तो affiliate digital marketing advance Facebook marketing Instagram WhatsApp Viber TikTok Google LinkedIn email marketing YouTube content marketing तपाईँको चाहिँ video editing basic graphic design blog blog training sales training यो कुराहरू हुन्छ प्रिमियम भर्जनको अब नेक्स्ट कम्स तपाईँको चाहिँ silver version thirty five thousand five हन्ड्रेडको हुन्छ यसमा भनेको यो पार्टनरसिप लिइसके पछाडि सेम यसमा अब तपाईँको पार्टनरसिप लिइसके पछाडि पाउने भनेको यो प्रिमियम भर्जनको सबै फ्री हुन्छ यसमा एक्स्ट्रा एडेड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्ड प्रेस वेब डिजाइनको ट्रेनिङ एड हुन्छ यो विशेष गरेर यो फनल ट्रेनिङ अनलाइन मार्केटिङमा एकदमै प्रयोग हुन्छ यो फनलको ट्रेनिङ हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ ग्राफिक्स डिजाइनको एडभान्स लेभलको ट्रेनिङ यसमा इन्क्लुड हुन्छ लगायतको अब हाम्रो अपकमिङ ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ कसरी सोसल मिडिया एजेन्सी रन गर्ने यो फरेक्स र यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा कसरी चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ कसरी आफ्नो लिडरसिपको चाहिँ लिडरसिप स्किल्स डेभलप गर्ने तपाईँको चाहिँ पैसासँग अझ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसन यसमा इन्क्लुड भएर हुन्छ लगायत यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको सिल्भर भर्जनमा हुन्छ तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ गोल्ड भर्जन गोल्ड भर्जन हुन्छ गोल्ड भर्जन गोल्ड भर्जन भनेको चाहिँ sixty five thousand five hundred फिफ्टीको प्रोग्राम हुन्छ यसमा अब पार्टनरसिप गरिसके पछाडि सफ्टवेयर सिस्टम इन्स्ट्रक्टर सबै पाउँछ र तपाईँको प्रिमियम भर्जन माथिको सबै फ्री हुन्छ सिल्भर भर्जन सबै फ्री हुन्छ यसमा थप हुने भनेको चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ को प्रोग्राम हुन्छ है पब्लिक यो डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्टरहरू हुन्छ सायद मैले तपाईँ तपाईँहरूलाई फेरि भने फरक फरक इन्स्ट्रक्टर हुन्छ है जस्तो अब पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङ मैले दिँदैन होइन अक्षय सर जस्तो पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङ हाम्रो चाहिँ एकजना डक्टर ताराजी भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईँले डक्टर ताराजी भन्ने होइन उहाँले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ एकदमै बेस्ट हुनुहुन्छ जस्तो स्टक मार्केटको ट्रेनिङ मैले दिँदिनँ एकजना लगभग फाइभ सेभेन इयर्स काम गरिसक्नु भएको हजुर व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले ट्रे ओके समीपजीले सुन्नु भएको छ उहाँले दिनुहुन्छ पब्लिक स्पिकिङको अनि त्यस पछाडि छुट्टै तपाईँको चाहिँ स्टक मार्केटको छुट्टै दिनुहुन्छ यसमा मैले मल्टिभर्सिटीमा दिने भनेको एफिलिएट मार्केटिङको मैले ट्रेनिङ दिन्छु स्पेसियल्ली एफिलिएट बिजनेसको ट्रेनिङ दिन्छु अब तपाईँको नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको प्रिमि यो भयो स्टक मार्केट भयो डायमन्ड भर्जन एक लाख छब्बिस हजारको पार्टनरसिप गरेर चाहिँ के के पाउँछ भन्दाखेरि सबै पाउँछ प्रिमियम सिल्भर गोल्ड डायमन्ड तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू पाउँछ है यसमा तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ अपकमिङ जति पनि तपाईँको चाहिँ फ्री कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ जसले गर्दाखेरि सोसल मिडिया मोनिटाइजेसनमा हेल्प हुन्छ अनि त्यस पछाडि टिम कोलाबरेसनको काम हुन्छ यसमा र तपाईँको सबै फ्री अपकमिङ ट्रेनिङहरू यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ सो क्लियर हुनुहुन्छ हाम्रो अक्सेसर क्लियर हुनुहुन्छ सो हाम्रो समीप सर क्लियर हुनुहुन्छ हाम्रो समीप है अब हामी जाउँ तपाईँको चाहिँ थोरै अब म दस मिनटको टाइम लिन्छु है त टेन मिनटको टाइम लिन्छु अब मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा सेयर गरेँ है अक्षय सर होइन सबभन्दा मेन कुरा अक्षय सरले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले अक्षय सर हजुर म सुन्दैछु सर हजुर मेन कुरा भनेको चाहिँ किन होइन यो वाइ भन्ने कुरा छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो तपाईँहरू बिजनेस मल्टिभर्सिटी नै बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा नै पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ भने किन होइन तपाईँ इभन आफ्नो लाइफमा पनि केही गरिराख्नु भएको छ नि त होइन अक्षय सर लाइफमा जस्तो तपाईँले केही गरिराख्नु भएको छ किन गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो रिजन भन्छ कि जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो वाइ पत्ता लगाउँदैन त्यो मान्छे बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यो मान्छे बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ राइट सो बिजनेस मल्टिभर्सिटी नै किन त भन्ने विषयमा हामी जाउँ अक्षय सर हजुर हजुर बिजनेस मल्टिभर्सिटी नै किन जस्तो लाग्छ होइन केही कुरा तपाईँ बुझ्न चाहन यो विषयमा अगाडि बढौँ हामी अथवा आज इन गरौँ अथवा अगाडि बढौँ के छ इन गर्नु न सर अब रेस्ट पनि लिनु पऱ्यो आज दिनभरि दौडधुप गरेर थकाइ छ फेरि भोलि क्लास लिउँ नि है ओके उसो भए ठिक छ आजको क्लास ए इन्ड गरौँ होइन अनि भोलि हाम्रो अर्को सेसनमा यसलाई इन्ड गरेर अनि त्यस पछाडि बाँकी फर्दर हामी अगाडि बढाउँला हुन्छ ल ओके ओभरअल कस्तो लाग्यो हाम्रो समीपजी राम्रो ओके हाम्रो के अरे अक्षय सरलाई कस्तो लाग्यो मलाई नै ओभरअलमा सबै कुरा ठिक लाग्यो सर भन्दाखेरि अब अब हामी अहिले लर्निङ फेजमा छौँ कुनै पनि कुरा अब प्र्याक्टिकली जानुभन्दा पहिला अब त्यसको बारेमा के हो कसरी यसले काम गर्छ यसले के बेनिफिट दिन्छ यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने हो त्यो अहिले अब थियोरिटिकल तपाईँकोबाट हामीले अब यो सिकिरहेका छौँ प्र्याक्टिकली पनि अब यसमा जानुपर्छ एकदम एकदम एकदम प्र्याक्टिकल चाहिँ अब आफै आफै गर्न खोज्छ आफै सिक्न पर्छ बेसिकमै छौँ अब आफै गर्दै सिक्दै अब तपाईँहरूले अब बिस्तारै गर्दै जाने अब भोलि भयो भने अब मल्टिभर्सिटीको पनि हामी गरौँला होइन अब भोलि हाम्रो लास्ट हो होइन अब भोलि के छ हाम्रो के अरे हामी के गरौँ मल्टिभर्सिटीकै यसलाई जुन एक्सटेन्ड रहेको छ अकाउन्टहरू क्रिएट गर्ने काम गरौँ कि अथवा पर्सनल ब्रान्डिङ सम्बन्धी हामी पढौँ भोलि अब वर्ष प्रिलियमतिर नि यसो भइन्छ कि अलिक कुरो थियो मेरो प्रिलियम अब त्यही अफिलिएट र फ्रिलान्सको हुन त फ्रिलान्समा कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो त अब आफूले अध्ययन गरेर जानिन्छ तर मेन कुरो फ्रिलान्समा के हुँदो रहेछ अब मैले नि धेरै त्यसमा रिसर्च गरेँ होइन अपवर्कको फिभरको त्यसपछिबाट यो फ्रिलान्सरको अब त्यसमा अब भनिहालौँ मैले जाने कुरा अब त्यसमा के हुँदो रहेछ कि पहिला अब जस्तै अब अकाउन्ट खोलेर त्यसको विषयमा जानेर मात्र हुँदो रहन्छ यो चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला अब हामीले त्यहाँ कुन काम गर्ने हो काम त त्यहाँ जति पनि छ स्किल्स स्किल्स अब कुन काम गर्ने हो त्यहाँ गएर अब डाटा इन्ट्री गर्ने कि एडिटिङ गर्ने कि ग्राफिक्स डिजाइन गर्ने कि अब एड्स रन गर्ने कि अब त्यो डाटा माइनिङ गर्ने हो कि बुक किपिङ कि अकाउन्टिङ गर्ने अब त्यो विषयमा पहिला आफूसँग एकदम क्वालिफाइड स्किल हुनु पर्दो रहेछ किन भन्दाखेरि अब हामी यो अब जस्ता त्यहाँ अब एकदम कम्पिटिटरहरू यति धेरै हुन्छ सबै पहिल्यैदेखिको एकदम त्यो एक्सपिरियन्सहरू एक्सपर्टहरू हुँदो रहेछ त्यहाँ अब त्यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब के एउटा अनुभव गरेँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब आफूलाई स्किल स्ट्रङ बनाउने आफूभित्र आफूले के गर्ने त्यो कुरामा पहिला आफू स्ट्रङ हुने आफ्नो स्किल त्यसमा एकदम डेभलप गर्ने कि त्यहाँ गएर कम्पिटिट गर्न सक्ने बिट गर्न सक्ने नभए अब प्रपोजल त कति हालिन्छ आफू रिलेटेड तर उनीहरूले एक्सेप्ट गरिरह हुँदैन किन भन्दाखेरि अब त्यो मान्छे जसले अब हामीलाई काम लगाउँदो रहेछ उनीहरू त झन् त्यो विषयमा अब एकदम एक्सपर्ट मान्छे हुँदो रहेछ अब उनीहरू त्यो फुर्सद नभएर त्यो अब हुन त हाम्रो लागि अब पाँच डलर दस डलर त अब धेरै हो तर उनीहरू त अब त्यो त्यति मात्र अब खर्च गरेर उनीहरूले अब काम अलि धेरै लिन्छ नि त त्यही भएर चिन्ता नलिनुहोस् बुझेर त्यो मात्र त्यो तपाईँको त्यो एक्सेप्ट गर्दो रहेछ काम दिँदो रहेछ क्या त्यसमा पनि त्यही भएर चिन्ता नलिनुहोस् मल्टिभर्सिटीले फ्रिल्यान्सिङ हाम्रो जस्तो मल्टिभर्सिटी नै गरिराखेको एक दुईजनाले राम्रो अपवर्कमा पनि काम गरिराख्नु आज क्या त्यो त्यो लेभलसम्म जाने एउटा ब्रिज मल्टिभर्सिटीले गर्छ सर यति चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई होइन किनभने हो होइन तपाईँले जुन एक्सपिरियन्स गर्नुभएको रहेछ ट्राई पनि गर्नुभयो होला भएन होला होइन होइन सो त्यो किन भएन त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँसँग प्रपर गाइडेन्स दिने मान्छे पनि भएन पहिलो हो दोस्रो कुरा भनेको अलिकति स्किल्स पनि अझ पुगेन होइन सो त्यो दुई तिनवटा होइन त्यो कुरा त्यो कुरालाई फुलफिल गर्ने नै हो मल्टिभर्सिटी त्यति सोच्नुहोस् तपाईँले राइट सो हुन्छ अपकमिङ डेजमा त्यो विषयमा पनि हामी भ्याएसम्म कुरा गर्छौँ हुन्छ हाम्रो समीप सर यो एफिलिएट मार्केटिङको विषयमा नि अलिकति यसो प्रकाश पार्नु होला भोलि है सर <laughs> हजुर यो अब हुन्छ म सकेसम्म अब भोलि इन्ट्रेस्टको विषय हो भोलि अब यस्तो भयो भनेपछि अब भोलि एफिलिएट मार्केटिङको भयो एउटा गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो मल्टिभर्सिटी पनि फेरि एफिलिएट प्रोग्राम हो नि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन अब त्यो त हजुरले अब पुरै डिटेल भनेपछि त बरु दुई घन्टै बरु भोलि सञ्चालन गर्नु होला प्रोग्राम होइन सेभेन सेभेन क्लकदेखि नै सुरु गर्दा केही फरक पर्दैन <laughs> ओके सकेसम्म ल म भोलि कभर गर्छु र एफिलिएट मार्केटिङ मल्टिभर्सिटी आफै एउटा एफिलिएट प्रोग्राम हो क्या सर आफै एफिलिएट प्रोग्राम हो है सो त्यो कारणले त्यो विषयमा हुन्छ भोलि हामी सिकाउँला होइन जस्तो बारेमा पनि जानकारी दिनु ल ठिक छ भोलिको सेसनमा उसो भए हामी एफिलिएट मार्केटिङसँग रिलेट हामी कुरा गरौँला हुन्छ थोरै अनि पर्सनल ब्रान्डिङको पनि के भन्छ दुई घन्टाको त्यो उसको फ्रिलान्सिङ वर्कको बरु त्यो क्लासै छ के मैले अब अस्ति अध्ययन गरेँ बरु त्यो तपाईँलाई मैले सेयर गरिदिउँला अथवा त्यो अब सेन्ड गरिदिउँला डाउनलोड गरेको छु मैले युट्युबमा <laughs> राम्रो रहेछ त्यो हुन्छ सबै साइडको विषयमा एकदम गरेर रहेछ मेन कुरो चाहिँ अब हामीसँग स्किल नभएर हो स्किल भयो भने हामीले नि गर्न सक्छौँ होइन त्यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर मात्र हुँदो रहेछ ल सर हुन्छ हुन्छ हो ठिक छ ठिक छ म तपाईँहरूलाई के अरे बाँकी रिसोर्सेसहरू फ्री अब पार्टनरसिप गरेर गर्ने नगर्ने त त्यो अब तपाईँहरूको आफ्नो इच्छाको कुरा हुन्छ होइन अब के अरे एउटा एउटा फर्म पनि म तपाईँहरूले आज पठाइदिन्छु यसो पढेर सब्मिट गरिदिनुहोस् होइन अनि त्यो फर्म पनि सब्मिट गरिदिनुहोस् है अक्षय सर अनि म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको इमेल पनि पठाइदिनुहोस् म बाँकी थुप्रै रिसोर्सेस फ्री रिसोर्सेस पठाइदिन्छु अब मल्टिभर्सिटी फेरि मल्टिभर्सिटीबाट बढ्ने हो भने त हामी सँगसँगै बढौँला त्यसमा त हुनै छैन है सर अब थोरै सिके पनि तपाईँ धेरै सिक्यो भने जति सिके पनि तपाईँले अब हामीलाई कसरी लानुहोस् भन्दाखेरि अब थ्योरिटिकल भयो प्र्याक्टिकल बेस गरेर अब हामीलाई चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँले टास्क दिने के जस्तै अब मानव तपाईँकै होला त्यहाँ अब कुनै कामहरू गर्नुपर्ने होइन होला नि त होइन तपाईँसँग त कुकुर कामको त अब कमी छैन होला अब तपाईँ यत्रो <laughs> लाग्नु भएको छ बरु त्यो हामीलाई तपाईँको काम मात्रै ल हामीलाई दुईजना अब जति पनि छ तपाईँको हामी जस्तो बगरको लर्नर अब हामीलाई थोरै थोरै काम दिएपछि हामीले त्यो तपाईँलाई काम कम्प्लिट गरेर तपाईँ कहाँ सबमिट गर्ने ल यो काम अब यो यति अब यसमा अब यो कमी कमजोरी भयो यसरी तपाईँले अब हामीलाई काम पनि बिस्तारै दिँदै जानुभयो भने हामी अब भनौँ न एक महिना लाग्ला दुई महिना लाग्ला हामी पनि अब बिस्तारै अब स्किल अलिकति स्ट्रङ त हुँदै जान्छ नि त यसमा के गरौँ भने अब तपाईँहरूले अहिले अब स्किल्स डेभलप गर्नुपर्ने भनेको डिजाइनिङ र एडिट्समा हो सर्ट भिडियो र तपाईँको ग्राफिक्स क्यानभालाई अझ राम्रो चलाउने जान्नुहोस् र म तपाईँ मलाई भोलि पनि तपाईँहरूले दुई तिनवटा दुई तिनवटा स्याम्पल बनाएर पठाउनु होला है जब तपाईँको यो कुरा इम्प्रुभ हुन्छ नि यही कुरा नै हो प्र्याक्टिकल्ली अनि बाँकी बिस्तारी बरु कन्टेन्ट मार्केटिङको विभिन्न कुराहरू हामी गर्दै जाउँला हुन्छ आजलाई आजलाई हामी छुट्याउँ ल गुड नाइट है त ल समीर सर गुड नाइट